saluton, bon Ni uh, odiau daurigas nian, uh, nian uh, tempo linion. Kai giuste odiau uh, ni cune con atigios, con caicai agioi noi ni usas ciutage con la computiloi. Do, la origina de caicai agioi. sia interessa la UNIM. Odio di parola sprita, altro as think about. Alle un sonanno che il dottor Ricci ha se ne lect c'è un di Berkeley, California nel 1933 Kai en tiu eh, momento mm, li comienza a pensi chi eh, è la effettivigi la idea de Van der Bosch effettive cioè de nove esta sla include de Van der Bosch di laboris chi è la rara tecnicista dopo la buon momento che la idea de Van der Bosch eh, swarmis tra la tra la aro da homo e kiwi occupigis pri tecnologioi. Ideo estas pliigi homan mensum dank la tecnologio. Qui es li ideo? Do, li ne prenas la politica in flanco, do la democratica in flanco in rete, se ti diras, qui mi usas, qui a mi usas tecnologio in, ni povas pli clare, clarigi eh, nian penso, cai, Mon si dice kai ehm um, oni divas uh, consi che la auto tiu i pomoi nia pens maniero estas ege influita de la tecnologia e kiu ni usas la pens maniero. Ne estas natura afero lerni scrivi. Scribado estas iom kiu ni lernas, sed profunde ŝanĝas nian menso. Antropologoj eh, komparis la pens maniero de, de um, socioj kiuj ne havas, ne konas la skriban skribadon, kaj nia socio, ke tio ege ŝanĝas. Ege ŝanĝas, tio fero ŝanĝas la pens maniero de homo. Do, la, mm, la menso. Kaj same oni povas diri mi eh, ciam citas tiun eh, episodio de Margaret Mead, la granda antropologistino, antropologino, ciam si montris du egalai libroi, du exempleroi de la sama libro, al tribo ciu ne conas printado, ili fugis, tutte teorigite, char en la naturo ne existas du obiectoi egalai. Ciu vi neniam rimarcis? Iu arbo nesis egala al mia arbo. Neniam ti casas. Cai do, cio? La bomba e la vesto nesta de egala. Exacte, do, vidi du objectoi e, e du e egalai estis iom shocca. Do, tio esas la alia ferro da printato, do, copiato della sama ferro, che anche changes di apes maniero, effettive, kai eh ili diras tiu antropologo diras ke eh, la la tuta industria revoluzio estas ido de printado cha kio es esta industria revoluzio produkti serie la sama na ferro un foie cio ne Do, de nove la ideo de printado definita metafora printado kai nun mi havas computio kai computico generale kio na kio tio es la demando de engelbart li scrivas en mila nausen sex quasi manifesto qui e pligi homan intellecton concepta cadro Kai se vi pone memoria stio es la iaro en kio estis la proyecto apareto do eh, li ehm, vidis che estas ligo inter inter la uh, eh, proiecto kaj lia ideoj kaj pro tio li uh, volis pli faciligi la uzon la ankaŭ la uzmanieron au linguage. Programma linguaggio estas eh, formaligio de linguo, Mi vidis Se usi usante graficon. Do la nova video esas usi grafico. Iconoi li inventas dai concepti dei iconoi. Senestroi, è la virtuale scrivotale. Inclusive della robuio. Enter. Esse si linki ulpos. <laughs> Ne, mi mi scherzas. Mi se, yes, mi... Yes, mi scherzas. Tamen. No, eh, eh, eh rigardo la java. Mi ho esas revolucia afero en tiu momento. Kai, tio estis laula so flanco, sed ne um, por usi tion, mi devas ancao iomete tusci la, la iconoi por havi grafica in maniera Cioè, giusto, pro li fisiche construas la muso. Do, la idea del muso, kai de saghetto, anco per ti che li fisiche construas la unua muson do li havas tion ideon se vi memoras memex estas io simila effektive de memex meme en memex vi bone memoras temas pri tabul maschino kai vi scriba supre desegnas principe vi povas desegni tio estas la ideo Cia li diris homoi volas producti documentoi con la computiloi. Ne nur programili. To, tio est alia Da maschigio de la usanto. tiam tia ne nestas neccese programmistoi Tia est grandiosa idea cia cis li ciu usantu de computilo programmismo o parvare o almeno sovvare sed de tiam ne do, cia maniera ni povas fare tiam? oni devastimi baki programoj por produkti specifajn celojn. Kaj kiamaniere ni uh, eh, nomas ĝin? Nu, aplikaĵoj. La ideo de aplikaĵo ankaŭ tio estas lia. Uno aplikaĵo textoi, uno applicaggio por desegnoi, uno applicaggio por uh, musico, uno applicaggio por la calendaro, char li i mandi un cadre de apparetto. Do ec de la comenzo, de tiu ideo de grafica us interfazzo, angle gui, questa grafica us interfazzo, tiu ideo ec la comenzo estas ligita cu le deo de reto. Cium mi celas, au cium li celas, effettive, celis, ma mi des anca udiri li, estas eh, manduna li vivas, li eh, nascigis en 1912, eh, sed li ancora vivas, che diceva a mi. Ehm, li celas che homo povas pova doni alla lia e homoi Eh, la resulto de la de la laboro la documento char li celas che homo e gruppe laboras ne individuo tio es la ideo de memex se di memoras e fara sion kai mi eh, havas mian resulto un por la eh, esploro pri la arco la differenza di tra turca che è sulla arco nella mese poco che mi dona sal entrechar entre interessi per tio exemple. Kai li povas doni al ni do kiel tra la apparato. Tio esis la ideo. Do ni povas reinversigi la ideo de de transhomismo. Ne plu uzi uh, arvaron por uh, pliigi la homan esto generale sed nur la la menson tio esis la grandiosa ideo Eč ni um, en milan cent sestek ok i donis la unuan publica demonstrasio. La, tio signifas che uh, eh, li, per de appareto, montris la funziadon della della de la prototipo kai estas interesse char nun en la retejo de Stanfordo char li laboris en Stanfordo eh, estas la la tutan oni povas aspekti tion do imagu kiom da demonstraĵoj poste <laughs> okazis per PowerPoint o aliaj rimedoj do li estas la unua do tio ankaŭ estas unu punkto de la historio iu sense montri ion per computilo al aliaj do ili spektas la la la filmo audas la filmo tio anche o tio estis kai de nove i havas tio linio de vanna varbush To, ci ci u i homo e ki u laboris kun ne estas de la infanaĝo en la sesdeka. En la sesdeka e ĉio estas preta por eh, conquerir la mondon iusence. Alia afero iom pli teoriema Iam iom parolis, mi ne volas paroli proprio per tio, estas iom technica, tamen estas interesse al mi, kai anpa o al di, iam parolis pri John Bacchus, cia li pretigis Fortran, programmi in bajon, kiel ne atendita rezulto de la experimento IBOMO Georgetown pri per automata mm, traducado. Ĉu vi memoras iom? Ili ne sciis tion tamen. Okas tio kaj tiu programlingvaĵo estis preta en 1999. Kaj por priskribi tion li difinis la normigo Bachnaus formo Bacnau formo, che è la <clears throat> formale maniera per prescrivi la sintaxo de la sintaxo de programma in faccio. Alia homo che contribuis a tio è sta Steven Clini. Vi <clears throat> è sta studente de Church. Cal Clini obtenis la difinon de la regula e esprimoi e che ogni parolos post un momento che ho regula e esprimo e esta sta play simplai fin startai automata posso a fin start en la play complexa e la play spring pova in yapsias es la automato de turing tio es la play simple e do estigis demando kia maniere oni povas si la um, de automatoi, e in abstractam senso mem comprenible kai tio respondo do Chomsky en 1000 naucenta quindexes donis la hierarchio de diversa diverse spring bovoi de la de la automato do mi volas doni nur <clears throat> la pita exemplo pri la play simpla do kio fin stato automato vi havas alfabeto regularo kai e ir po do aro da e ir de la computado me exemple i che ni alfabeto havas tri simboli o a cae la CRI punto, tri simboli. Cae imago che <clears throat> uno regulo estas chiam vi obtenas ho vi en la transiro al proxima stato vi obtenas a 2 al 1 quindi ottengo A B al al 4 al 4 simpla maniero rigardo tie estas ho a tri punto fi mi scribas ho a tri punto fi se mi anco havi ho a ho a tri punto nomas tion la ridantam fin stat Tio es est mm, mal seriosa, se vi volas. Do, vi vidas che vi popas prescribi regulae esprimui. Tio es regula regulae esprimui. En tiu maniero. Che tiu maniero es infinita declinium. Compacta maniero por il mentiemum ciò ni povas obteni la saman resulto simpligante la automato changiante la regulo in cae l'alfabeto la UI, tu e plus tio yes, si ora e diras yes ti eble di iam stias tu, eh, vi conas tio eble yes, forse oh, Yes. yes. Cion, cion, cion i faros? Iure, se ni, se ni vola, sa? Ah. Cion mi shangias? No, eh, vi buneas unu, cae unu, cae, eh, ciel, emigroi, eh, cae vi havas tatuato, cio havas du statuari. Yes. Cae, la, stuze simile, cae, sa, tie, tie, scrivita, tie, tie, Aha, do, cio, cion, yes, pova sensi, do, cion mi faras? Cion mi shangias, cietie? Alfabeto ansta tauco a cribum 1. 1, unu kai unu unu kai unu unu kai unu mi devas produkti tion tion kia eh, aha do no. mi devas produkti la sam se rigardo vi vi rigardis che ci tio essa salia regolezza vi povas simpli tion ansta tau havi 0 1 2 3 statoi 0 1 0 1 2 statoi vi povas porigi tion se vediamo a la tutta la struttura chi è un maniera? vediamo a Shangi un CD chi è questa la regola di CD? intuizie con me o o kai a yes è la same giusto chi è questa la punta ingeniero uh, eh, por programisto. Mi volas nur doni al vi tio etan claran exemplo nur por montri kio signifas tio, labori per program linguagioi. Unue vi devas obteni la resulton, ca poste vi optimum migas la maschinon men. Tobi, blanks catole, changes la, la interno. Ca tio estas exacte fin stata automato. Do, mi ne clarigos la uh, hierarchio de Chomsky, tio estes tro complica, sed mi volans nur listigi la tipoi cae commenti ion, cia tio estes grava por ni, tie filosofo e dei politico, Svartipoi, tipo nulla, comitia semlimae grammaticoi, esas la pli... esprin... la plei esprinpoi. <clears throat> Tio simifas che, in laura hierarchio de Chomsky, la grammaticoi de... Eh, semlimae grammaticoi equivalentas al Turing machinum, au lambda calculum. To tiva esas la plei eh, alta nivelo de eh, com... templum. Semlimae grammaticulum tipo 1 i va i un pli i un mal pli sensible contexta e grammatico e che oggi significa significa che vi havas ne nur pura arba structuro, se ion hipertexta estas lingvo sub la folio in un inter la lia che esas la la la, la facto kai ehm computa linguistico e pensa se ne io ancora provas exacte, che la grammatico de lingue è sa citire questa sensibile con sensibile contesta chi on chi ha mi stio char liber contesta e grammatico e sufficias effettivo eh uh, ni havas la redundanza ciu o malingo havas redundanza che significa che grammatiche vi popas vi ha la in traitoi che estas sta in diversi luoghi è la è la cena della orto la morte che tipo tri è la regola di grammatica do non mi sia se esatte che io sta seghe grava c'ha post 1956 kai post 1959 la bono po bacus naur formo estas as citie, tio signifas che mi sias la esprim poco de program in bacioli, ci est tie, cae iom havas iom plise ne tro, ne tro, char la punto estas as che chi, se vi pli scrida esprim poco, la costo uh, poas esti la compute tempo cae mi diras tion con put tempon en tempo de galaxio, ne tempon <laughs> ver calculebla, ne temas pri nova processoro. Vi ne povas havi pli, pli, mm, rapidan uh, almeno un, gis nun ne nio si pova tion fari, cae do vi devas resigni havi la puran esprim povo de touring Turing machinoi mult, mult foi, in multe casi no la unua eh, programming base che ho è sparita post fortran mi just eyeball kai per tio ogni ehm, prescribas la forma de algoritmo do ni eh, alla fine de un linio la linea di algoritmo Acquarensmi eh, inventis la nomum cae la concepta. Ose Fibonacci portis la concepta in Europa. Beh, veic, avis ameno teorie la e machine algoritmoi poste avvena la Java 1996 ni havas matematica prescribo de algoritmoi en la quindecae ni havas tio resultoi vis back now backus now formo che ho dona la um, ehm, syntaxon por prescrivere algoritmo kai igor seste essa formula con un linguaggio che fa schifo no che ho esso mia mio de algoritmo che ho ni commenzis <laughs> de la nuova lezione kai ni almeno alla fina questa cosa sufficie clara, mi ne volas tro doni detaloi, sed almeno uh, doni mapu al di, e ti offero. Ebbe mi formisias citie, e lasas la linion, okay. la linion effettive uh, nestas en la, en la libro, no, se mi volas copi, ti valoras la pena, cioè la liei formu estas. Rekte, tio, dire, encapigas al mi tio linio e quio mi parolas. To. Ni nur annonzas che mi dios a posto pauso e parolos per il transistoroi do ni saltos concretarelo concreta relo de nove, vi scias che mi ne ciam saltos de alla concreta relo che ho caso per transistori kai anche eh, che ho caso eh, post uno grava fatto in 1960 en che ni rischi la trian non milito por causa de eraro de computino to e qui un tuo pausa vera de minuto c'ha la casa di nebo Tom Kilburn estas stato quio en la tua mondilito laboris en un estato de Manchesteo. Ciu bone, Paolo? Bone. No. Tom Kilburn, Tom Kilburn laboris en un estato de Manchesteo, quie laboris uh, Max Newman. En tiu jaro, eh? Kai, uh, li cum construis la computilo de Turing EIS, ciò mi memoras, EIS donis la desegno in cae poste tutte forlasis la ferro, cae construis la teamo de uh, Max Newman, is unum è la teama. Cae la mi giuste protio, li ne shatis termovalvoi, char li vidis alian manieron construi computilon per acustica di metodi. Sed estas kelkaj problemoj eh, en la construado de ACE mem, kaj do li klopodis fari ion diversa. Kaj giuste protio tio li konstruis la unua transistora komputilo de la mondo. mil novecent vinde tri. Kaj kio poste, nenio. Iam Gretuio eh, estas eh, for de la granda iludoi. Do imago, se li estus usonano, la historio tutte changigius. Sed, iesis vito. Cae tio signifas che tio eh, restis uh, ne priatentita, effettive. Temis pri malgranda computilo, fresco <clears throat> il shanko do sufficia ma grande tio momento il imago eh, ne ne chambro non shanko kai per transistor do ne eh, ne trova mi eh, varmigas la aeron ne explodas la la valvoi kai ali afero e se vedo un ne tio ne havis sequo kai pro tio mi devas iri al ne nomina sono Adiu Shockley uh, la nomo estas William fisicisto poste ec nove premito ca in debattivi uh, li havis pli uh, bonan aliron con Tom Kilburn rancam iom poste li estis dungito de la bella laboratorioi por construir por la aviadilla armeo nova versión de Whirlwind, tío real tempo computino por uh, eh, instruir al piloto y uh, eh, stirado de, de aviadillo y simule. Tío es uno, uno linio, ¿sí? tío, tío computino. Cae pro tío li comencis, do, comencis usi silizione silizione ci vuoi comprare una silizione? buone silizione porta una sistole che il cortio è 1900 quindi XS lì a chi Chiro sta Nobel premio che chi li fa la spona Nobel premio? ci vistias che non vi premio a estas granda consumo. Do, li estes usonando, li malfermas compagnia. Che chi è lì mentre sta compagnia? In areo uh, sud de San Francisco, en California. Tio areo Silicon Valley. Yes. La Sicilia va. Sì. Sicilia va, <laughs> nella Sicilia. Pardon, Si Siciliano, yes. Mi volus, mi volus tion nel Sicilio, tamen Si Valo. Do, la Silicia Valo schiccia, do la nomo effettiva è donita de giornalisti nella sette sepdekaj. Do la nomo meno poste. En la sepdekaj meno la nomo. Silicia Valo. Sed la, la unua homo è ĝuste William Shockley. char li um, vendis la uh, tecnologia por construi transistoroi, si, si inizia i transistoroi, a diverse compagnie. Che uno del tipo di compagnie mi volas memorizzo per vi, al colino per vi, tema spri, compagnie parita de signor Hewlett, che è signor Packard? Yes, tio estis effective starigita in 1937 do antaue por uh, subteni la proiecto de Walt Disney pri la cartoon filmo Fantasia. Ebbe vi sias che tiu cartoon filmo estis uh, avantgarda tecnologi di punte. Precipe uh, pri la uh, son sistemo. La son sistemo el, has uh, tuta orchestron, kai la la cartuno i eh, presca o ehm, vidigas la musico io esso sta ideo de cartune, de tiu fantasia 1900 bardek kiu ia i sky la problema esse sovi eh, o havi o silo scopio i por doni la acustico en la ehm, en la film men kai eh, Hewlett packard giuste construistio do chi eh, è la um, stare eh, Ie e si stare dice al portio por son productado di tiu filmo tiu le kai pacat kai interessa feo a mi estas che signor Fiore che signor Packard fondis la companion en garaggio tiu garaggio nun estas parto de uh, la California Historia Paisaggio California Historic Landmark numero 976, exacte. Esas quelcae vidindagioi, uno esas tiu gargio. Char por usonanoi, tio estis mito, tio duo. Ciui volis eh, restarigi entreprenum en garagio cum a multe da mono cae igi ricia. Cae imago ciui faris tion poste. Ciu vi povas imagi ciui havis tion miton? Bill Ne, ne Bill Gates, la alia. Vosnia, Caina... ...cai Jobs. Giusti, la tu Steve. Vosnia, cae Jobs. Giusti, Edmond. Prave. La du iunai, eh, dua generazianoi, dua... Ehm, ...la du iunai eh, hackistoi della la dua generazio, Steve Vosnia, cae Steve Jobs, volis fare la samum de Hewlett, cae Packard. Cae protio iis varigis apple in garage-o. Se ne niup nulle moras nun ciui nun pensas che estis la ideo de Dustiv. Ne! Estis la ideo de Hilda cae Tio sta in garaggio. Compagnia. Do, i vidas che estas quelque interplecto inter la... <laughs> la homo e cae anche ora intrapreno. Cae cion faras vos niac nun tempe? Oh, tio estas... Li faras la informatica Google li eh, prognosas eh, li eh, donas che ca in ideo in presca un libere li forlasis e pol frue effettive molto poi li po parole tio generale in tio duo poi uno è la mercatista o la lia la tecnicista che io ambo po starigi entrepreneur. Ciao, è sta diversa mens maniera. È sta mens de tecnicisto do mi Hava su problemo, mi deva trovi concreta an solvo. Exempli optimum migo de program che li vidi santaue. Che è io ehm, surrela es maniero. La mercatichisto devas convinci homo che tio solvo estas buona. Por il tocchi tutti alla mesma Kai vos esis esta la technikisto Jobs esta la mercatikisto. Kai kiam uh, Apple comencigis sti vastigi kai uh, eh, grandigi uh, eh, vos uh, sta per. De Apple kai ni igis presca un mito por ciui informatica e de del mondo e ancora un tempo li estas. Kai anka uli Yes, sufficient tranquila homo nomi. Li ne volas tro da bruo, multa tecnicisto e tie c'un ni <laughs> in conasti. Cai ne shattas mm, complexa in vivo. I es a sufficiencia. Ne estas biografio per li amido? Yes, uh, yes, la biografio per li estas Hi, boss. Con una grande I, saluto, grande Vavo, una grande O, ma grande so. Ne, ne parli. Oh, tio, essa è la, la titolo della, della lingua. Danko. Ne, neanche, ne? Do, nun, dies. para ingegnerio mi è stato più una rapida mi charmia parolis pretio in la corso de ron e milan vi sestec che morti ui causa del computino cioè ogni telefono ha urge al Thomas Watson Jr. filo de Thomas Watson Senior, quio estas la nun tempa, in tu iaro, presidanto de uh, IBOMO, char vi vi se se vi bone memoras i havas kiel ĉefaj klientoj la mm, pubblica institucio de ka kaj principe armea institucio en tiu tempo en la quindeca char en Colorado Springs estas generala quartavo por la usona nazia defendado, cae diris, do, eh, via ibomo computilo assertas che estas alvenanta uh, atom bomba misilon de Rusland. A. Ni havas dudek minutoi por tio, por tion solvi. La nivelo de alarmo estas 20, o signifas presto sed e eh, la computilo esas certa che temas vere pri missino. do chi un fare oni propodas eh, certigi tion per vita al vita contatto de io piloto che io essa stie. Kai la play proxima piloto charti eh, se vi conas la la geografia, la mm, la misio estas presca en ala la scuio che la play prossima pilota è sis canado canado colonello slemon presca uniconata li è fluganta e aero, ero che è ogni bocchi sti radie che è di sui pavas controlli cioè sta svere missilo che diras mancas dec ok minuto anta ora contatto che è ni ne havas la tempo mi ne havas la tempo Do, ome, ne si schimo fare. Ču ni devas puši la ruđa butonom kaj komenci da prijemu militon, ni devas bloki la usono prezidentu. To vi mangu, tio es ne estas filmo, tio es vera afero. Kaj tio kolonelo s lemon savis nit? Ča mi starigis la nuran giustan demandu, ki povi starigi in ti momento. imagu. La secundo e ki pasas, imagu. Li diris, kie trovijas Khrushchev? kio estis la tiama eh, soveta presidento kai anka Khrushchev estis la presidento de la um, ehm, reformigio post Stalina do li uh, eh, anta o ol Gorbachev mi povas audace diri che li klopodis iom da vere reformi eh, Sovetunio in tiu tempo kai la respondo esis o oh, li trovigas en New Yorko do computilo deva serrare tio case. Cai effettive oni ne premis la ruggia in tono giuste protino di mano. Cai effettive computilo erare, sa estis, estis eraro e la programmato, la occhio, la computilo vidis la luno, ec supermiranta Uh, malanta o la scandinava in sulo che miscal miscalculis la distanza de che cae cento da chilometro ci un eh in mango cai giusto pro tio oni diris no halto ni halto cion non cia en tio iaro oni consias che softvaro i già ni ciam diris che la pideta iaro i hardvaro estas multe costa softvaro estas mal multe costa oni ec donatas la softvaro una hardvaro hardvaro cioè hardware assistir molto costa. Cent milioni da dollari, e ec milione da dollaro comunque. Do nun oni devas di oni per clopodis di do. Ni devas reversi la sagon. Ni devas pli profunde, pli precise, ne amatore verki programmoi, scrivi programmoi. C'ha se ni eraras, ni povas detrui la tutto il mondo kai la armeano i consis pre tio tio si ege grava cia i estis la tiu tempe la ple granda mercato de computivo kai giuste pro tio starigis uh, mm, tio uh, nova facco tio estas controlado perdono testo cae controlado de sus paro. Cae mician consilas libron The Man Mythical Month la mm, mito della um, monat labora homo Do, en multa i eh, medio i labor medio oni calculas la coston la la horo en del laboro de la homo du monato chi un costas chi un ne costas ti va essere sufficiente strange di effettive kai um, tio è sta se chui <clears throat> ora chui legis gestion. Do tio mi consilas principe al vinki e programisto. Char eh, oni vitas che en exemple proyecto sage tiu proyecto pri la aviadido i tra sono non istar che stio un e en la en la en la programmato che oni devas gestatigi la software, Exemple. Kai esa vegi anche a legato a Por doni nur um, ideon, en 1929 parvalo costis... uh, Kiam da, por Yes, seit sest cent usonai dolaroi, ore, vi luas la tempon, ne? Vi ne havas la tutan computilon. Vi luas la computadan tempon, kai la programisto estas du dolaro e pore en 1925. Comparu 1966 te unu poste jer da se do la sopparisto programisto esti ses dolaro e core c'è il bomo sama compagnia No, giusta reimbersigio cae tiu reimbersigio della uh, equilibrio inter software kai hardware ha os granda influ sur la historia de informatico che ni vidas to mi revenas iomente al più problema Milancent seste hoc occasis un foie conferenzo dedi dedice al um, mm, programmato en Garmisch Partenkirchen che è sta etta Bavara urbo do Germanuio sud Germanuio Kai tiam um, est comencis popularigi la esprimo software ingegneria. La omicchio è ege interessa. Ciar, en la historio de ingegnerio, software ingegnerio estas la unua subfaco quio relatas al abstracta afero ne temas pri pontoi, ne temas pri apartaro, temas pri io pli abstracta. Do, ni ciam, ni diras, estas vojo al abstractigio, ciu ne? Mi diris tion mult foie. Che tio est alia stupo? Non tempe ni havas anca o manage ingegnerio, ingegnerio por manage intreprenui. Se tio estas poste, non muras tie, è l'informativo Ma anche un ingegnerio che è sistiche concreta, però ogni mi si manca. mi servimo un buone memoras, ni vidis homo e chi i diplomigis e in fervoia ingegneria. Ege concreta, però? Non tempe, ho in posta eh, al sesto, per gli altri sesto del POC, a parte, ogni devasi, ogni dextra, oh yes, nederlandano, teoria informaticisto, forma di la idea per istrutturita programmata. Strutturita programmato è stato un paradigma per il Tu vi comprenas la voz paradigma y es Temas, efectivamente, el paradigma es programmato, programado eh, temas pri estética parto. ¿Qué manera uno puede escribir elegante, eh, efica, bella, eh, travideble, legeble softbare. Do, temas pri estetica parto de filosofio. Non io post non anche vuol se estetico, in un post io. Kai la strutturita programmando essa la unua parto. Tio venas effettive de meta meta matematico de David Hilbert, la ideo. Do, la ideo estas che programo eh, similas al eh, matematica pruvo, Cio vi faras ciam vi devas pruvi in matematice? Vi disdivide, disdividas la problemo en subproblemo. cae poste vi solvas uno subproblemo post la lia. Do la generala politico estas dividi kai regi. Io esso scolidine latine primo divide et impera, dividi kai regi generada por el tipo de strutturita programmato o venas de dextra. Dextra es esconada por fama um, acerto, l'attestato del programma povas esti usita por montri la ceston de cimoi, que es es claro, y moras la cimoi, sed neniam por montri ian mal ceston io estas corolario de la teoria pruvo eh, teoria teoria baso che oni vidis en 1936 ni ne povas esti certa che la che la sofvaro ne havas eraroi ni povas nur pruvi che havas gi havas eraroi kai pro tio ni devas esti precisa kai um, ehm, strukturita tio vere cominciias nova poco char generazioni almeno du generazioni Eh, mi povas diri exempla generatio de mio de mia patro che un en um, 1951 uh, si formis che il programmisto per strutturi da programmato che anche la posta generatio la generatio di homo che un en eh, la 1060 de caiaroi 1960 de ancora vidis un nuovo strutturi da programmato posta in Eh, paradigmoi, sed tiu paradigmo estas eble la plej grava paradigmo, do la plej grava parto de estetico de programado en la tuta informatiko. Ĉu vi konsentas, Jure? Yes. <laughs> eble ankaŭ vi estis formita sur tio, ĉu Yes, yes, mi, mi estas Tio as aquí al tio via patro. <laughs> Tio yes. yes. Do mi volas nur certigi che ni pri la piaggio certigi pri via formo. No. Do, bone, bone, bone, bone. Yes. Uh, Bone. che ho casa è la ne angla lingua mondo. Ciò io casa d'interesse? Yes. Dai, un nome parolas parola spray franzo io. Chi è un franzo io? E in forma di chijas? Che vuol dire Ne. Mi in tiu iaro i bomo malferma nel parisi kai françois girard estas la mercatic estro de la franza i sexi kai la unua problemo estas starigi traducon de kio de la pli grava termino Ciao, ali maniere, Franzo e Denia accepta si do mi sia simcune kai uh, eh, to tio eble estas ne multe interesa por la franco e kiu estas ĉi tie eble por la aliaj informatic de chi è mia informatico mi han parole stio una nuova lezione essa pli teoriema pli granda pli larga di fino cioè dio essa effettive computico se vi forigas la vorto science scienzo do dio ne esas anche eh, teoria aliro alia vorto grava estas giuste software qui digas logiciel kai computilo ordinateur do informatik logiciel ordinateur kiu havas eh comun en comuno tio in vorto ili estas filosofai. Rigardu bone. Ordinatio. kio esas la creitajo au la ento, li bone e ento kio donas la ordon, la mal caosum. Dio, la cartesio. Do, tio signifas ilo por doni ordon, ordon, ciu vi povas vedi. Ebre, tu esas scrivite bone, per monte vesto sì, sì, sì. yes. e bene buone le bene poi quali la lasan buono o da e bene ordinatore che bene e poste la franzo e ecco salvi <laughs> kai di bianco trova se la in la in la in libro ne, ne la punto nun essa stio no ordinatore bene la cartesia tradizio logici de logico e ni vidis por multa etagoi la influo de logicismo sur informatico, de nove filosofia alero. Cae dio informatic estes ege simila al automatic, la senso de Leonardo Torres y la hispana esperantista. Do, kia tiui uh, eh, electoi? Kio faras tiui? Do, la nomo estas la latina filologo Jacques Perret professore in Sorbona per latina filologia. E un tagon homo de ibomo frapis la pordon kaj diris al mi havas problemi, Mi eh, bezonas tradukon. Ĉu vi povas helpi al mi? Kompreneble kontraŭ bona buĝeto, jes. Che tio influis la tutan francan mondon. Kaj laŭ mi estas interese, ĉar vere li uh, eh, ligis informatico alla cartesia tradizio. Ĉar tio estas vorto kiu uzi cartesio. Che mi vidis che cartesio è stato de la fundamenta origino de informatiko. Kaj do estis bona elekto. Ciar esas giusta ligo, filosofe esas giusta ligo, tio traduco. Mi shaltas tio. Estis professor de filosofia au de, de kio? Latina filologio. Latina filologio. En la Sorbon? Yes. Exacte, en tiu iaro. No, buon esempio di lingua planato. Ah, yes, che ho casa sposte mm, estas libro eh da un non mi ne memoras mora su nom mi estis che ah, ca in monato e antao Gent che esas urbo en Belguio, e che oni ogni la sta foion un foio in conferenza per storia e filosofia informatico un la mondo do tio disciplino tio fatto io un postio ma di jazz prestigia char eh, estas la datre beno de uh, Turing. Ne, effettive ne, c'è un caso se 2001, uh, do, estas la datre eh, beno della uh, epistemologia miracla, ja. 1936, 2001, sep, dec, quin, e aro in poste. Se ne gravas, effettive estas la sama momento kai mi havis la occasion con atigi con professor Martin Davis uno era lasta studente di Turing and Church in Abu opte che uno che ho viaggis uh, uh, ne tre bone fatas i viaggi de prince dono por venice ni li es uno e mia heroi di <laughs> pos diri tion kai es anca uh, eh, um, mm, professor pri uh, pri eh, historio de Sorbonne. Mi ne memoras nin la nomo, li eh, giuste presentis uh, sian libron pri la frua historio de informatico en Francujo. Do, estas frans, lingua libro, kiu prescribas ecne tiu jaro gis la sesteca jaro. Se vi interessigas per tio fero speciale, mi povas doni la bibliografiero al vi, mi conatigis con li, cae estas interessa per tre clera tre mm, malfermita por discuti paoli kai la mina di presa dei che buon fatta c'ha lì essa si storista che do precise la fonto e che ho davvero to mi ne posso parole troppi io se mi vola sparoli pri io vi aro in un poste 1973 Estigis Eh, nova compagnia in Franzuio de Io François Garnel che ho mercatigas en la usona mercato la unua micro computino per la mondo mi ancora mi parlo rispetto a micro computino è sta satria generazione Ne, pardon, pas là. To, la 1a est a La 2a est per transistoroi. La 3 per integritai. Si, è kai posti di ambo anco un intervento di servito e casa serdeca ne calcola se relaio ne la relaio è un calcola schiel computer machine ne computer effettive yes buon animato do nia in computilo et ni usas essa da quarta generazione ancora un do la unua non tempa la ora hardware computilo essa sfanza ne usona mi la mi mi la dico che micro. essa chi al micro se ne mi vuoi smurdire al vi che eh, tio computilo Eh, eh, nomigis micrat. Cai eh, oni vendis contra o min aucent usone dolaroi. Rigardo, martio du min dolaroi. Ne cento in da milo in da dolaroi tio es uno en la chiamo, unu grava chiamo, for la disbastigo de microcomputilo. Microcomputilo e povas esti sur scribo tablo, cae pro tio ni parolas multa, multa, por multa iaro e prescri eh, tablo computilo. Computilo ciu povas sur tabli, esti sur tabligita. Giuste pro tio, cae anco por la preso. Sed beta orinde por li la provoto complete fiaskois. Kaj dujaroj poste la kompanio bankrotis kaj fino della Franza avventuro. Sed Franzo e poi Spieri ha, eh, ha ricostruita la, la Unmon, microcomputino. povas formi ŝin ĉi tiu eh, ĉi tiu eble ĉi tiu ne ĉi tiu linio ankaŭ ne estas rekte en la en la do se vi volas per povas um, mit linio por la legado kiu estas senfina ĉu tema de tu pardon tema de tu ĉu por la kvara generacio povas eh, defini un eh, quasi un ne defini di fino che il eh, per la una alla tempo eh, e va va la due a tempo yes yes mi parlava su di forgesis ed eh, è il microprocessore microprocessore micro ed è microprocessore sed estas mortudo char uh, antao ogni parola spri mini computiloi mi ancora una parola spri tio pri dec las paroli pri la defio de Dio. Do ni havas antaŭe ni havas mainframe la computilegoi, kaj por mercatica e kontraŭstari la computilegoi oni parolas pri mini computiloi. Do prima granda sta sparto de tio e ni povas parolas pri tio nun. Estas buono momento effettive. Uh, ah, pardono, mi devas strovi la giusta parton. dan controla demando. Tio estas bona. Yes. Effettive tio estas bona momento por tion Axerim, Eniac, Edvac, Iliac, Iuac. Univac. I ah, univac, dankon, univac. Cae tiu ad signifas automata computido. Automatic computido. Hm? Ti hmm? la unua. Poste estas la serio. Sep nulla. Io, xo, edibum o, computilegoi. Mi ambis di. Poses alia serioi, exemple la him, yes, mi vos anco di esperante, sistemo tricen cestec, esas alia sistemo, plicio oni faras, exemple, per algol, proiecto sage, sage, Kaj kaj kaj kaj feroj, dua. Kaj, nun mi povas paroli pri la tria. Kaj, eh, la tria estas iom anko farita per microprocesoroi, iom. estas del tiu nova companion ki un DEC, Digital Equipment Corporation, do digital equipagiar corporazio così uh, du studente per ingegneria cemit cemuito, molto kai università de Illinois ili laboris in tio progetto sage tio della vedila uh, a vedil mendato de bilettoi por uh, flugi tra usono kai por differenzigi i della della uh, computi lego i nomis la computino in mini computino mini kai la interessa serio estas odo po uno kai la sequo Tio kodo po signifas eh, programita da te in processoro, programita da te in processoro, e vi scrivo stio. Processoro. E la dua esemplero, essi accettita de mo ito, cae usita de niae hacistoi en la curso de McCarty. No, io es la tua computilo post TIXO. Ču mi memoras TXO? Mi parolis per TIXO. Io similas al Cosmo Shippo de Wells. Poste alvenas Photopop 1. Cae tio uh, estigis in gra gra por grava momento essa prima grande e grande che uh, friduio grande friduio effettive esti friduio char oni devas uh, vas la harvaron, che do esti vere friduio e con la computilo <laughs> oni parolis uh, tie e oni diris che parolis con friduio giuste che formi di computilo e poste ni almeno sal micro Do, estas la microprocessori, per chi ogni parola anco estas mercatiche. arcatiche, vordo diri che estas ancora o prima al grande e con la mia, tiro. Parentese, di poi anca o citie, diri ion in prima, quina generazio, en la hoc deca iaroi, oni propodis un innovan computilo su un nuovo vaso de logica programado tricchio in mi volas paroli li mordo eh, temas pri japana programo, nazia programo e la hoc iapanuio estis eh, la cefa lando de computico en la mondo. La japane computilo estes la plei rapida e plei bona. Compare anche con la usonana. Usonana. Eh, la Do Toshiba, eh, Mitsubishi, kai alia intrapreno e cune con la eh, mono della japana registraro sta registi un grandioso progetto por enmeti rette e la computilo logica programado in la hardware do iri preter la resulton de Shannon ne nur bulea logikon sed pli riĉa logikon en la hardware ili spesis a da mono por de chiaro e kai la resulto estis nul Cioè, tio esiste la tutta forfallo della tio logica programmato, che è anche la forfallo della linguaggio prologo. No, esta si propodo per quina tamen la quarta generazio ancora o esta la nunta in de computer. Co no, e io esta effettive ne anta o attendita dan con pro la demanda cioè mi consis che mi ne clarighi bone di un parto anche va la in la libro e mi fa tion, kai yes io sufficias por por podio mi mone dias kai mi mi mi gioia per tio char tio es suffice clara bindo della prescrivo della evoluo la eh, eh, eh, la a para di punto do dan con al ciui sa cia presuro la di reagui char en cap en capiga salmino va ideo tio es la chiaro De, isto vado. Do, eh, gis, moga, o,